debate va a tener una primera parte eh, que corresponde a las preguntas que yo les voy a hacer y una segunda parte con preguntas que van a ser formuladas por el público presente o quienes nos siguen por internet. Están haciendo ataques indebidos a los derechos individuales, a los derechos civiles y a los derechos humanos de poblaciones minoritarias en función de una agenda religiosa. Y lo que la ley de discriminación tiene que trabajar, yo creo más, es el tema educativo, de manera que podamos aplicarlo desde, desde un proceso político, cultural. la mano y diga yo quiero mi identidad en mi tarjeta, de identidad, eso es lo que tiene que hacer. No andar buscando quién alza la mano, sino que cuando lo alce el Estado le des garantías a Samuel. Y tener en equipo dirección de personas trans a nivel nacional y a nivel local. kamikaze sounds blast like a shot from a gauge and take your take your class. Hear the clap, rowdy beats, bring the beat. Bow rowdy beat, pipe a D type disposition. Keep on flipping, keep on playing their position. Keep making the people listen what I spend, Put them out on the limb. Got tears, got blood, got Get out of the pen. Y'all fake niggas not shit. You never listen to them. It's like the wind. My home team visit the Zen. You don't touch them. They all, they all close to the edge, so don't stress them. Now who the type built the last? It's no question the master. Fillin' in black with no stats in my sound from every direction, the head and the shoulder every day you're midsection.